amazima ga katonda mugulu nga nkutte ekitabo ekitukuvu kino bayibuli kayanja mu siyazi era siyazi abaana bangi nanga yansiyaga wakana ntasiyaga si musiyazi ngaolinayo mutabani wo ngaolinayo muganda wo mugyeyo omutwala omukebere akabina olabo olabe mugyeyo omutwala omukebere kababere bameka ono asiyaga abakirina asiyaga abasecurity asiyaga abayimbi asiyaga abadansa asiyaga abapasita abo abali awo bonna abalala abatototo abalala talina kyasosola nga nkutte ekitabo kino byenjogera bituufu gwagamba nti bikyamu naawe njagala oyimirire lwaki nze bujulizi mugamba mulete vidiyo mulete vidiyo owaayi nze bujulizi nze gweyakituusaako nze ayimusa enjogere omusajja robert kayanja alikutta abavubuka abenkya ab'omulembe oguddako nze ensonga eŋŋambisa ekyo nti ndabye bannange bangi nga babasiba naye bannange bangi nga babatta nebaana bangi nnyo ne kati sawaga betwogerera bebakyakolako ebyekisiru kubanga tera olunaku nze nasinga tya ku myaka kumi n'etaano nendaba omusajja omukulu nga jeemu engoye nandaga obwerere bwe robert kayanja fetwagendayo kuba wasigadde badde babuuza mugendayo mutya mugendayo mutya ah. olaba kyaki ezo buli muntu aba agenza esaba kunonya eh agenze kunonya mukama ate ebiseesinga abantu bakozesa webasi baana bato nga muntu mukulu nga talina sente nga banteeka mu motoka bantandika ne bannange omu weta wafula joshua n'omugenzi gwe bayita mugabe david omwana gwe baziikira mu kyaki mwenyini gwe baleeta ne basabira mu kyaki stress trama oba bagitaatya mu luganda oba ebirowoozo ebingi n'okutya ee eh, munange buli bubanga busibe kyova olaba kati ffe abaana abasinga bakivaamu bafa babasiba bagwa ddalu nze mbadde ku mataala munango ndabira wano mbadde ku mataala nezo sikirini ze zabaddamu telescriptures ono gwolaba munange muyimbi akajjamukole n'ekivvulu tubaddeo emyaka mingi tetwajja kuva mu buto bwaffe mbutuliawo tuve essaawa eno tetulinafuna kyaki ayi mukama katonda nga ndaba wansi w'olulimi lwange kyelwatula byonna byenjogera temuli bulimba n'omulundi n'ogu n'ogumu kati nze ŋŋenda ku kanisa eyo omwaka gwali gwa 210 waliyo ekivulu nga nze nalina ttiimu yange eya dansi bali bagiyita dansi tugeda uganda tugenda munaye ku stage awo tumaliriza okuzina okuweereza pasakanja yaliyo omukubaddako kubanga ebivulu bibaawo badansi abayimba n'abayimbi ye najja n'akola atya n'asaanikira n'abulira enjiri tumaliza okuva ku stage tumusisinkana nga naye anaatera okujja atugamba abavubuka muweereza bulungi nnyo muli baawa kakati njala mufuke baweereza baawano naye mugende musooke babawe wali emicomo gyeki gyenkoko netugenda ne batuwa emicomo gyenkoko oluvannyuma ah, n'agamba yali akulira security we kaputeni we n'amugamba nti abavubuka abo njagala singa njagala kubalaba mu ofiisi kubaleeta mu ofiisi kakati munnange olwakyenkeera ne batwala mu ofiisi era omuvubuka bali bamuyita mutumba johnson n'atwala mu ofiisi awo okutuukayo nga tutudde awo ku reception ne batandika okutugamba munange tugenda bayamba mugenda fuuka badansa ba wano tugenda kubafunira ennyumba yemugenda okubeera ah, kakati era oluvannyuma oyo muvubuka enoka ah, alinganga sekuritale we naatugamba kati mutuule awo ngenda kujjawo omuomuku omutu mugende mulabe ki mugende mulabe pasita nayenze gwe batandikirako nga bantwala munda mu ofiisi ya pasita nga ngenda era enoka ye nga avaayo aggalawo nga tusigala munda mu ofiisi naye ng'atandika okujja okugamba eyi hey, young man young man yalina erinnya lyange yalitegedde edda nga alibuuziza johnson hey, eh, baiki awa you, you are good najja nampa akafuba natandika okunyiganyiga nga simanyi kigenda mumaaso naye wenatiira nentandika okwesika natandika okunkwatakwata wansi kabina n'okunyiganyiga obusolo kati okuva omulundi gwe yasembayo okunsi yaga gwali mu 218 apple kuba yankolera ekivulu 218 apple nga 21 kati ekyo ekiro ekikwesa olwo olunaku olwo yansiyaga yankolako ebikolwa ebibi ennyo yansiyaga wakati mu bulumi hmm. omulundi okwolwo olunaku lwennyini nyini nyini lwantwalayo nze nga nze nali kimusuubiramu nayita wakati mu ntiisa wabula yatandika okunkwatirya nalaga nti ntidde kwe kumusukuma kumusukuma okudde emabega naddayo natula mu ntebe ye kwe kugjayo pisito nagiteeka ku mmeeza eh? nentya nangamba kakati olabipisto ajirina munda muofisi ye ajirina ayinaawe mundu nyingi nyo by the way kakati kwe kujijjayo nangamba ah, kakati kirabika ogenda kundoopa kumpaayo biki biki kakati kisingako kukubirawo namasasi nenkutta nemugamba munange nsonyiwa sebo olono neŋŋonda nsonyiwa sebo sebo nyamba onsonyiwe kwekuvaayo nakomawo najja natandika okunkwatakwata natandika okunkisingakisinga mumatu eno yonna yonna nga bwanyiganyiga bwanyogotola kiraba wakati muntiisa nagenda maaso n'okunsiyaga kiraba era nantiisatiisa nga tumaliriza kati wona oyogera nonno oyenda kuyisa bubi kwe kugamba awo sekuritale we kakati omuvubuka oyina omufunire eyo kyomufunidde bikyagende nze nagenda okukanisa nga ngenze kulokoka lwaki nali mpise mu bulamu obutali bulungi mu nsi nga neegomba kuba nali dansa nga neegomba abadansa bazinira mu kkanisa nga nzize nkimanyi nti omusajja alina amafuta kuba ebyo nali nabiwulirako dda naye nga sikikakasa kuba fist time nali manyi agenda nakunzita businze nali manyi nti ate ono omusajja ebamwogerako birala kyakatta busibaana nayita wakati mu ntiisa ntiisa yali yamaanyi akinkoza emirundi gye sitamanyi anti wuliriza omuntu wakugamba nti woolimpaayo nja kutta kutakubeera kumu ekyokulala tuzze tulaba abaana ah, bajja bavaayo okwogera ku nsonga eno engeri gyabayisaamu abasiba ababuzaawo abalala bafa okiraba nebagwa eddalu okiraba abagwisa eddalu nina bemmanyi bangi nnyo basudde eddalu nze nze sikyalina kutya kiraba nze ntuse okuvaayo nga ne wansuula eddalo kasitamba nga ntegezezza omuzadde ali eyo ayinayo omwana nze ne waba nga nzise naye nga ntegezezza ensi ekiriwo kubanga eno ensi tugiryako makola ate n'ensi tosobola girya n'ogimalako ah, kati gwe balamu okuva mu anti nkugambye hmm. nti ekikolwa kino kasita kikuyingizaamu nze nakingiramu ndi mu siniya fo kiraba najja nga nsuubiza ampeerera naaba nga agamba nti agenda kumpeerera nampeerera naye wenafuna girlfriend awo eh, enjawukana yaffe naye weyali kubanga aye nga ye takkiriza muntu kubeera na girlfriend ngaomuli next ngaomuli close oba okuzaala kati fe wetwazaala natukikinga out kiraba kubanga nze biri kumi namunaana awe ah, omukyala wange yafunire olubuto oyo era gwe mwaka gwe yankoleramu concert kiraba yeah. kati yagenda okulaba nga nze nfunye omukyala ate nga ndiriida mu madzi nze omukubali bakubirira abavubuka awo kumirako sente era programs mwagiraba nga bali bagita madzi company ngaebeerawo buli saturday eyabavubuka kiraba nga nze agikulira nze abeerako nze akozesa abana hype session kati nze engeri gye ndiriida yagenda okulaba nga nja kuyonoona abali abaana abalala kuba zambi abawala kubanga era ne muzi houses zaabwe eyo house gye yali yampa gye nali nkulira ey'abaana temwalimu muwala n'ogwo kakati kino ekintu kyemmanyi kiri spiritu kyamwambala alina okubeera nga kuba kyekintu ekikolwa eh, nze nkyegendereza tasobola kuyimirira ku stage n'abulirira okuleka nga amaze osiyaga buli omulabawo ng'ali ku stage abuulira abeera amaze okubaako omwana gwazina kati ekyamaebigambo byayogera alina ebigambo byayogera ebitonotono byetabivaawo abanga atontoma obanga akwogererako alina abanga asaba obanga kyekimuwa ssente obanga n'amaanyi ago gemulaba ago agawonya kuba tasobola kuyimirira katuuta okuleka ng'amaze okukola ki kusiyaga